Всем привет, дорогие друзья! Ну и, конечно, подписчики. Сегодня речь пойдет о том, что происходит в космосе. Да, это необычно, но ужасающие моменты, которые вы должны знать. Вы знаете, что на МКС нападают постоянно инопланетные существа. Постоянно! Почему в Советском Союзе людей, которых отправляли в космос, давали оружие? Зачем им там оружие? Они же в космосе. А вы не поверите, но я вам показываю необычные и самые редкостные кадры, которые происходят постоянно там. Как вы думаете, вам известны имена тех людей, которые летали на, в космос, кроме Гагарина. Макколев, Макнейр, Джарфис, Кларк, Чавел и все остальные, они просто погибли в космосе. И этот список не самый маленький оказался. В общем, около 30 космонавтов и астронавтов в общем вместе погибли здесь. Как вы думаете, кто такой Кларк не знаете, но это специалист полета 4 класса. Он погиб в 2003 году. Оказывается, на него напали неопознанные летающие объекты, когда он вышел в открытый космос сделать передатчик радио. Но что-то пошло не так, и вы видите на свои экраны необычный нападающий НЛО, и после этого он улетает в космос. Они оборвали ему трос, и он просто-напросто улетел в открытый космос. Никто не скажет про эти необычные видеосюжеты. Да и вообще, кому это надо знать, что творится в космосе. Но это еще не все. А теперь посмотрите вот этот видеосюжет. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Да, странно, да? Но я вам скажу кое-что-то еще очень интересно. Это Раман, который был убит необычными НЛО. Это специалист по болезненной нагрузке. Он погиб также в 2003 году. Но что с ним случилось? Никто вам также и не скажет правду, но пос посмотрите на эти необычные кадры, которые происходят. И также засняли с МКС. Удивительно, но исходя от того, что происходит в космосе, люди рискуют не только жизнью. Вам показывают, как они чистят зубы, как управляют какими-то необычными игрушками. Но на самом деле оказывается, что там происходит целая война за космос. Оказывается, пришельцы всегда нападали на МКС с разными путями. Никто не знает почему. Но есть множество того, что вы должны знать, дорогие друзья. Все космонавты, то есть астронавты, которые летели в сторону МКС, они имели шаттл Колумбия. Вы можете сами посмотреть Э, бывают и взрывы в шаттлах, но в этих местах совсем другие кадры. Зачем пришельцы нападают на МКС? Они могли уничтожить одним хлопком. Они показывают то, что они не управляют космосом. То есть мы с вами просто, как вам сказать, никто в космосе. Но Советский Союз в то время сразу сказал, что они будут встречаться с пришельцами, и их надо подготовить с оружием. И правильно они сделали. Что сейчас происходит, никто не знает. Ну а теперь вот этот видеосюжет. Посмотрите. Эти кадры были сделаны также с МКС. Вы не поверите, но этот астронавт был, можно сказать, героем. Его звали Джарвис. Что с ним случилось, вы видите сами. Неопознанный летающий объект подлетает к нему, а Джарвис думал, что это, скорее всего, дружелюбный жест. Он протягивает ему руки, то есть он хотел обнять этот неопознанный летающий объект. Вы сейчас это увидите. Но происходит что-то необычное, которое еще никому не показывали. Когда он протянул руки, оказывается, этот неопознанный летающий объект взорвался рядом с ним и можно сказать, на него попал какой-то необычный кислотное такое химическое вещество, и астронавт просто-напросто на начал разъедать его скафандр. И он просто-напросто умер, а то, что кислорода не было, и он не смог просто-напросто попасть еще э, на МКС, и в плане того, что этот неопознанно летающий объект отстегнул его от троса, специально сделал, чтобы в космосе с ним расправиться. Посмотрите внимательно, что он сейчас будет делать. Расправляет руки, чтобы его или обнять, или думал, что он поможет ему. На самом деле все было Э, другое. И, скорее всего, когда он начал протягивать руки, этот необычный НЛО просто взорвался. И просто разлетелись маленькие частицы того, что вы видите сейчас на своих экранах. Что за фигня это происходило, я честно не могу понять. А вот такой же видеосюжет, только с другого ракурса. Uh, Также все было странным путем, но зачем НЛО нападают? Опять же, вообще много чего идет странного в космосе, мы с вами про него вообще не знаем. Астронавты не только рискуют, но и делают так вид, что они просто погибли по другим либо причинам. Но вы список можете посмотреть в Википедии, все есть там. Все имена тех людей, которые были в космосе и погибли. Но есть то, что просто уму не подлежит. Пожары, пожары, пожары. Конечно, это странный путь пожары, но есть и то, что вы должны знать. Пришельцы постоянно ждут, можно сказать, уловку, чтобы напасть на МКС, или они так играются с людьми. Мы просто, может, какие-то букашки среди них, потому что множество странных таких явлений мы видим сами. Это говорится о том, что люди даже не защищены в космосе, они не могут э, перекрыть ту угрозу, которая может спуститься на землю, и та угроза, которая постепенно надвигается на землю, она надвигается именно с других планет. Конечно, вы можете считать, что это фейк, я вас не осуждаю, можете не смотреть, но исходя всего, вы должны прекрасно понимать, что космос это не только людей, но и других существ, которые проживают недалеко от планеты Земля. И оказывается, Земля не такая и далекая планета от других. Если сравнивать другие планеты, вокруг нас они очень множество их находятся. Думайте сами. Думайте о том, что будет происходить завтра, сегодня. Ну а то, что вы увидели, я надеюсь, вы поймете, что каждая профессия это рискованно, особенно в тех местах, которые люди могут и не выбраться. В общем, вот такие, дорогие друзья, космические нападения. Я надеюсь, вам понравилось. А также можете поставить лайк и подписаться. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, twang, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about... i to get my head in front of your leg instead of behind it. Engines at 65%. Three engines uh, running normally. Three good fuel cells. Three good AP.